Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute mal direkt aus dem Spiel heraus und ich bin in Vox Machine und es gab ein richtig großes Update und darauf haben wir alle gewartet. Eine Story-Kampagne und äh, ja, ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt. Der Multiplayer war zwar cool, aber ich habe mir hier echt auch immer einen Story-Modus gewünscht und ja, jetzt haben wir ihn bekommen. Und äh, ich würde sagen, wir schauen uns den mal an wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, einen Pilot auszuwählen. Hier haben wir ein paar Models, ne, die wir hier aussuchen können. Und äh, wir haben leider keinen Editor, das bleibt dann dabei. Und ähm, wir haben hier ja, die Möglichkeit, uns größer oder kleiner zu machen. Und äh, der Kerl hier, ne? <laughs> der macht auch die Bewegung, die wir machen, redet auch. Wir haben äh, die Möglichkeit, Kopfbedeckungen auszuwählen und äh, auch später freizuschalten, wie wir hier sehen aber ich bleibe bei meinem Cowboy. Yeehaw! <laughs> okay, dann haben wir hier, ja, in den Settings haben wir einige Möglichkeiten. Hier Qualität, Video-Settings. Dann haben wir das Movement, können wir uns aussuchen, wie wir das äh, haben möchten. Und so weiter und so fort. Da möchte ich jetzt auch nicht groß drauf eingehen. Also einige Möglichkeiten haben wir hier auf jeden Fall. Wir haben hier äh, auch die Möglichkeit, Subtitles einzustellen. Das mache ich auch, weil man eventuell manchmal nicht so ganz mitbekommt, äh, was gesagt wird. Und deshalb lasse ich das an. Hier haben wir die Möglichkeiten, die Dialoge, Effekte und so weiter, die Lautstärke dann einzustellen. Ja, ich habe eben mal ganz kurz reingeguckt und ähm, ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal das Intro nochmal an und dann geht's in die erste Mission. Viel Spaß! looking for a story, eh? Natürlich, guck mal nach einer Story. <laughs> <laughs> you can't be a captain without having a good story to tell. So, I used to fly a transport ship for Horizon Corporate. You know Horizon Corporate, right? Small mining company that had a license to mine in the Serra system. Okay, eine kleine Mining-Firma, shuttling them around from planet to planet. We went where the trouble was, um Sachen halt abzubauen, ne? There was never much trouble. That was until one day when a new pilot joined the mining crew on Topaz. Okay, das wird unsere erste Mission auf Topaz. first day mining for Horizon Corporate. My name is Bolu, Basic Logical Human Engine. trial Und gleich, wenn die aufgehört hat zu sprechen, dann äh, erkläre ich euch ein bisschen was hierzu. Once you arrive on the surface of planet Topaz, further instructions will be given. Ja, hier sind wir auf Topaz. Hier wird schon gut abgebaut. Corporate has requested that you demolish an unstable rock formation for training purposes. This is an important task to master in order to have as few catastrophic accidents hey. as possible. Do you wish to proceed with basic training to learn how to operate your grinder? Nein. Gesagt, jeder hat die Möglichkeit, jetzt hier ein kleines äh, Basic Training zu machen. Das mache ich aber nicht. Wir haben hier eine Karte. Hier werden gleich Sachen angezeigt, die wir machen sollen. Your partner Donnie is already contributing to daily quota. This is Frank, Horizon Security Commander. I see you're back from getting your AI buddy fitted. Hopefully the post-installation brain fog hasn't hit you too hard. because I need you to check on our delivery driver, Joe. He hasn't arrived with his shipment yet, and he might have gotten stuck somewhere. It's on the way to your mining station. A missing shipment could mean a loss in company profit, which makes this a priority. Okay. The location of Joe is on your radar. Also. Get there immediately and locate the missing shipment. I say it's good. You can make up your quota later with mandatory overtime. So, wir sollen jetzt hier, hier haben wir die Karte, hier zu dem äh, weißen Kreis sollen wir jetzt in den gestrichelten weißen Kreis. Und das machen wir jetzt gleich auch. Jetzt erstmal zu dem Mac hier. Wir haben hier die Möglichkeit, den Turm links und rechts zu verfahren. Wir haben hier eine Hupe. Hier kommen wir, äh, hier haben wir unser, ja, Geschwindigkeitshebel, sage ich mal. Ne? Hier geht er dann vorwärts und hier haben wir auch nochmal einen Rückwärtsgang. So, erst nochmal den Parken. Wenn wir den Hebel ziehen, dann äh, haben wir so einen Raketenboost und springen so ein bisschen mit dem Gerät. Hier äh, ist, äh, was wir als Waffe gerade haben auf dem Arm. Im linken Arm haben wir jetzt eine Laserkanone. Schauen wir uns mal ganz kurz im Cockpit um, aber hier können wir nicht, nicht so großartig was machen ja, hier an meinem Bett, da schlafe ich immer, ne? wenn ich mal nicht arbeite. okay, dann machen wir uns mal auf den Weg, um äh, Joe zu finden. Ich habe die, diese Mission eben schon mal kurz gemacht und hatte dann das Problem, dass an, ab einem gewissen Punkt der die ganze Zeit geschossen hat, ohne dass ich Trigger gedrückt habe. Und äh, ich hoffe, das ist gleich nicht mehr. Ich habe dann alle Speicherstände gelöscht, nochmal neu gestartet und ja, jetzt mal schauen. Komm, arbeiten! Komm. I was just making sure that this um, shipment was stable before transporting it. You know, safety first, as I always say. You know, safety first. Incoming call from base. Hey, pilot. This is Frank again. Hi, Frank. Listen, I have reports your partner Donnie has been causing some trouble. Would you mind checking on him? Donnie is located at our designated mining location. We should not have to make a detour. Okay, da sehe ich was. Da gehen wir dann auch hin. Was, Donny? Hi, Donny. Altes Haus. Oh, look who finally decided to show up. My tardy mining partner. I've been working my fingers to the bone thanks to you. Donnie, please be more careful with your laser. You almost killed me. Whoops. Uh, it was an accident. But he totally deserved it. ein <laughs> Unfall, aber er, er hat's verdient, ja klar. He was telling me how to do my job. You would have done the same thing. Why do I have to work with all these people who disrespect me? I have a right to blow up things that annoy me. I'll show them who is boss. The security commander has been informed of this incident. What in the blazes is Donnie doing? Is he attacking the refining station? Okay, I'm I've not really supposed to to do this, but given you authorization operate a laser So, jetzt geht auch noch der Trigger, alles kein Problem. I've disabled your weapon, so just keep following him while I think of something. I never wanted this stupid job to begin with. I'm only here because I have to do mandatory community service since apparently ejecting someone out of an airlock is considered murder. Jemand hinterher. Unsere Waffen sind wieder ausgeschaltet. Nicht, dass ihr denkt, warum schießt er jetzt nicht. not worry, we'll have And you, Frank, you're next. After I'm done turning everything to dust out here, I'm coming for you. I'm gonna make you watch as I drink all of your precious imported tea. Oh. Ich bleib dran. Ich bleib dran. For minimum wage workers, Donny. Did you see that explosion? Who needs workplace conflict resolution when you have lasers? <laughs> Blowing up. Der sieht schon psycho aus. always figured out how to jump. permission to use the jump jets to pursue Bonnie. Okay. If you are still struggling with post installation brain fog, I will instruct you on how to use the jump jets. Nein, ich weiß, wie man springt. Also ist dieser Hebel, den muss man ziehen. Skip. Los geht's. Ein bisschen Fahrt aufnehmen. Und dann Jump. Hey man, not like I meant to kill those people. It was an accident. All the trucks were an accident as well. Das kann immer noch nicht schießen. Warten wir mal. Besides, you were late to your shift and I had to do your work. So that means Ich hoffe, ich habe gleich nicht wieder das Problem ich dann hier vernünftig weiterspielen kann. Just power down, okay? We'll launch an investigation into how your partner's tardiness caused such a terrible accident. You can completely trust us. Seriously? So, da will ich nicht rein. Da springe ich mal rüber. Wait. You're trying to trick me. You're just gonna throw me right back in jail! Donnie, wait! I'm never going back! Well, it was worth a shot. Don't worry, we have backup on the way. Reggie, our top pilot from the security team, is coming in to stop Donnie. Hey there, Miner. Thanks for the help, but I'll take it from here. All right, Reggie Donnie, macht das. It's over. Kein Problem, Reggie. You're going to come with me, okay? You know something, Reggie? I never liked you. Eat plasma, you corporate minion! Oh, ja. Reggie ist raus. <laughs> äh, raus können wir hier. So, und jetzt hatte ich das Problem. Ich hoffe, das ist jetzt wieder nicht so. told you not to listen to him. I'm warning you. Ja, cool. Ich hab das Problem jetzt nicht mehr. Oh, okay. Ich, ich versuche mal kurz. Ja, ja. Komm. Wo ist er? Wo ist er? Okay. Donny is down. Aber die Maschine ist immer sehr, sehr schnell überhitzt. Unfortunately, union regulations require you to get debriefed after fighting your co-workers. Make your way to Cassiar base. Horizon's security team has docked their dropship there, and someone on board will be able to debrief you. I know, it's a drag, but regulations are regulations. Okay, dann gehen wir mal zurück zur, zur Basis. Mal über den Kerl hier springen. Ja, wir haben auch die Möglichkeit, wenn es kurz vor Schluss ist, hier uns äh, mit dem, ja, mit der Box hier raus zu katapultieren. So, bin ich mal gespannt auf die zweite Mission, weil das war ja jetzt mehr so ein Tutorial hier. So, linker Arm ist beschädigt. Hier sehen wir auch immer den Zustand vom, von unserem Bot. Hier diesen Balken sehen wir, wie weit die, ja, der Tank noch ist für, für die Düsen. muss, ich muss wohl sagen, grafisch habe ich auch die Oberfläche und so ein bisschen, alles ein bisschen besser, äh, ja, in den, in, im Gedächtnis gehabt. It is my responsibility to make sure you meet your mining production quota. Mining is the only thing that matters. So, jetzt repariert mich. Uh, is your AI buddy okay? You should probably see someone about getting it looked at. Meine AI sieht irgendwie kaputt aus, ne? <laughs> ja. Clocking out. Kann man jetzt auch wirklich so rumlaufen? Bestimmt, ne? Ja, cool. Press right A to engage in conversation. Welcome on board the Confidence. I am Horizon ich bleibe jetzt trotzdem sitzen, auch wenn es nicht mein, mein Stil ist. Your introduction has been acknowledged. Oh, I see corporate has paired you with an AI buddy. My name is Blue. Blue. Nice to meet you, This meeting is preventing my pilot from meeting the daily mining quota. I see. Well, Frank has informed me that you could be injured from your battle with Donnie. Following <laughs> union regulations, all non-security employees must be inspected by a doctor after engaging in combat. Unfortunately, we are short-staffed. Our doctor is currently on leave after a horrible accident with a vending machine, so we cannot have them medically examine you. Also man kann mich nicht untersuchen. Aber es sieht doch gut aus. I'm going to give you this stamp card. Introduce yourself to the security crew. They will observe to see if you're exhibiting any memory loss, blurry vision, or loss of motor functions. If you pass their observations, they will That's blue. stamp your card. When you filled out your stamp card, come back to me, and I'll brief you. Well, I'll leave you to it. Good luck. Press left stick to move around the ship. Also die Charaktere sehen auch ganz nett gemacht aus, ein bisschen so Comic-Lookartig. Äh, da haben wir Hallway, Mess Hall, also Kantine, glaube ich, ne? Talk to the chef. Der Chef denn, da? Hi. I do not recognize you. You must be the guest that Nebura mentioned. Yes, we are a miner with Horizon Corporate. Ah. You have an AI buddy. Hapish. Interesting. I'm Chef Yasuhiro Kita. Neburu has asked me to test your cognitive functions. I'm gonna ask you a series of yes or no questions to determine if you are suffering from any head injuries. First question. Do you have a shellfish allergy? Also, uh. All right. How about nuts? Do you have a tree nut allergy? Hmm. Nussallergie. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was heißt ja, was heißt nein. Weil das könnte sein, nee, ich bin nicht allergisch, weil der ist ja glücklich und der, nee, ich bin allergisch, aber gut, ist egal. How about uranium tailings? Quick, reflex test. Dodge the knife. that was a joke. All right, pilot. Do you have a sensitivity to gluten? I have the results of your survey. It appears as if your memory is in good working order. <laughs> Your reflexes need work. I will stamp your card. Now, unless you would like a meal. What functions? Boah, der hat er aber schnell genommen. Zack, zack. <laughs> Okay. Dann sind wir hier durch, ne? Können wir hier essen? Okay. Hi. Who are you supposed to be? I'm eating. Ja, sehe ich. Was isst du denn? Nein, geht natürlich nicht. Aber wir sind jetzt aufdringlich. Hi. <laughs> okay, gehen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Auch hier ist ein unfamiliar face. Hi. I'm Sans, Chief oh, Engineer. Du hast ein Schnäuzer, Junge. Oh, <laughs> 70 Jahre. Essential service human. The maintenance crew's been gossiping like a bunch of busy bees. Word is that your mining partner attacked Reggie. That must have been quite a dramatic fight. Anyway, Officer Neveru wants me to test you for any brain damage. Can you please find the wrench in this room and bring it to me? You now have the wrench. Yeah. Thank you for the wrench. Your cognitive and motor functions look good from my end. I'll give you my stamp of approval. Wo hast du die Karte jetzt her? Ich habe die dir gar nicht gegeben. <laughs> okay. War gar nicht so, gar nicht so klein. Ach, was bist du denn für einer? Hi. Hello there, human friend. Are you new on board? My name is Diesel. I am a drone bot. Do you know what a drone bot is? Do you know all about drone bots already? Drum bar regulation is covered heavily in the orientation manual. I'm sure the pilot is familiar with the restricted das sieht aus wie eine so you already know that I am an AI with a body. And I cannot take work away from human employees. And I cannot pilot grinders. Sure. Well, that makes things easy. You seem very smart, Blue. I'm sure you'll help out our pilot friend a lot. Du hörst mir bestimmt, oder? Na klar. Okay. Ach, da sind wir wieder hier. Mess Hall. Hallway. Jess. Ah, Jess werden wir auch noch besuchen. Das war, glaube ich, die, die in der Kantine äh, gegessen hat, ne? Hm, can I help you? Ah, das ist der, der die Geschichte erzählt hat. Hi. So you're the one who helped take out that rogue miner today. Welcome aboard. I am Shaheen Hosseini, the captain of the Competence. Hello, most prestigious human on board. And you have an AI buddy. Ja, hab ich. Ist 18.000, der fragt. I am sensing apprehension. In accordance with the Worker Automaton Regulatory Act, I am equipped to provide assistance to the pilot. Oh, I'm aware of the War Act. After all, I lived through its implementation. <laughs> Seen a lot of changes happen in my time. So Naburu would like to see you perform some basic motor functions. Could you please activate your AI buddy on your watch for me? Hello. Oh, perfect. Looks like you're capable of some basic motor functions. Yeah. All right, hand over your stamp card. I'll give you my seal of perfect brain health. Okay. Was haben wir jetzt? Oh, das ist aber schlecht. Das ist schlecht gemacht. eine Engine waren wir. Crew, Quartiere. Welcome back, Pilot. Ah. Hier. So, you've become fully acquainted with the crew of the Hier ist überall gar kein Haken dran. Good to see. While you were gone, I finished some paperwork. I am pleased to announce that you have been promoted. You are now a full-time member of the Horizon security team. Yes. That must be incorrect. Is there a problem? This pilot is a minor. Lou, what's up, so? required by Horizon Corporate to fulfill their daily production quota. Well, when we heard Reggie was going to be in a full body cast, Corporate decided that it would be best that you filled his vacancy. The daily production quota will not be met. The daily production quota is the only thing that matters. Oh dear. Pilot, why don't you speak to Hans again? I'm sure he can settle this for you. Okay, Hans war im äh, Engine Room. Ach, hör doch jetzt auf, Blue. Du, du äh, machst uns lächerlich. Ach da. Ja, du musst meine Uhr reparieren. Ja, The daily production quote is the only thing that matters. Oh yeah. Corporate sent this to you with all the default settings in place. The daily production quote is the only thing that matters. I can fix that for you straight away. Ja, dat mag. The daily quote. Yes, dear. I just need Blue's data card. Could you give it to me? You can find it in your watch. Thank you. Now, let's take a look at blue settings. Alright, I see blue has a series of traits listed under values, motivations, and personality. They're set between 0 to 5. So, the values we have corporate loyalty set to 5, supervision strictness set to 5. Under motivations we have corporate set to 5. Let's change that, shall we? Let's set all of these to one. Easy enough. But now, for personality. Der <laughs> Schneuz ist der Arme, ey. Junge, Junge, Junge. empathy, patience is zero. I'll set them all to five. That sounds reasonable, right? Yeah. AI buddies are all shipped from corporate in a default state to optimize worker production, but they tend to be a bit sociopathic, huh? and they're right out of the box. It's good we caught it. Quite a few things can go wrong when you have a rogue AI in control of things. Now, pilot, it's up to you to help your AI adapt to the changes. Things will be different. The world's gonna be your oyster, Blue. The world is an oyster. Congrats on joining the security team, pilot. Stop by at any Okay. The world is an oyster. Oh. No. Messal Hallway Crew. So, schauen. Mal wieder zu ihr gehen. Oh, I know that lady. <laughs> Judging by how quiet it is, I take it that Hans fixed your AI buddy. Hello, Memorial Horizon Securities Corporate Hello, Liaison. Blue. Have you come across Jess yet? I told her that you were joining the security team. She's probably in the mess hall if you want to introduce yourself. Hab ich doch. Jess has been working security for a few years. She's a reliable pilot, if a bit hot-headed. You know? Ach, engine room, okay. I think Jess is expecting to talk with you regarding your training. Ja, She's komm. Probably in the mess hall. Mess hall. Ihr wollt eben nicht mit mir reden. Weil er ja am Essen war. So, jetzt red mit mir. oh no. You aren't Reggie's replacement on the security team, are you? Great. I guess that's how Frank gets out of coming back to the security unit. Guess I'm gonna be spending my shift babysitting the newbie. Well, go to sleep, or whatever it is you do. We have to train you in the morning. You can find your way to your cockpit dock through the lower hallway. I can't believe Reggie got pulverized by some drunk miner. It would be funny if it wasn't so sad. Okay, lower hallway. Oh. Your door has been unlocked. Entering your sleeping quarters will allow you to rest until your next mission. Okay, ich bin bei Reggie drin. Ah, a long time. Little did we know, that was only going to be the beginning of it. Arid Oasis. Jetzt bin ich gespannt. Gibt's nochmal Action jetzt? security patrol. I will go over the route with both of you, so our new pilot knows what to expect. Thrilling. We are currently stationed at Transport Base Derby. Oh, Derby, man. Make your way down the road until you find yourself at Ladner Stockyard. From there, you will navigate the terrain until you reach refining station Polly. Head down the road from Polly and keep an eye on the convoys transporting Bellium. Just make sure that their work is going smoothly. Finally, your last stop will be processing plant Sullivan. I could do this route with my eyes closed, so don't worry about memorizing it. <laughs> <laughs> Just follow Jess's lead. kannst mit geschlossenen Augen machen. I will not be able to guide you through this mission, but the security commander may provide guidance as needed. You can get to the hangar through the airlock in the crew quarters. Have a good patrol security. Okay. Aha. Muss man erstmal wissen, wie es geht, ne? Ah, ist schon cool. Jetzt können wir uns hier noch den Dings aussuchen. Minigun, Missile, ja. Okay, den nehmen wir. Modify können wir jetzt auch noch machen, aber lassen wir erstmal. So blue. response changed my settings, my purpose was clear. <laughs> I was to assist you in meeting your daily production quota. It was the only thing that mattered. Also, du selbstständig denken, Blue. But now, I feel like my goals have been obscured. I am having difficulty adjusting to my change of judgment. Please bear with me until I can devise a solution to my problem. Oh, da ist er schon. Well, this is our security patrol. Basically, we head down the road and keep our eyes open for any shifty business. Okay. Just keep up, unless you want patrol to last all day. Commander? Frank? We're heading out now. Roger that. Don't forget to radio in at the checkpoints. Yeah, das ist die erste Station, wo wir, glaube ich, hin müssen. Sieht alles gut aus, ne? Hey there, Jess. Hey, Neil. How's it going? Oh, we're just transporting Bellium, the usual. Oh, is that the new security team member we've been hearing about? The one who replaced Reggie? Sure is. We're seeing how they can handle the rigorous security patrol. Kann man da anyway, die Jess dran sehen? Probier mal. Jo, da sitzt sie. <laughs> das ist cool. Hey, Since it's your first shift, I'll give you the coveted honor of reporting into Frank. Just radio in and let him know that the first checkpoint is clear. This is Frank. Hello. Hello? Hello? This is a check-in. Oh, it's you. Did you want to add anything else? No. Right. <laughs> Look, just have Jess do the check-ins from now on. When you do them, it makes me feel like I'm being oh, spammed oh, mal gucken, ob ich da hinkomme. Well, at least I'm entertained. Ah, doch. Come on, Rookie, let's go. Noch ein bisschen, bisschen nachjustieren. Und... Oh, you're getting the hang of this. Ah, identify yourself? No response. Check out your radar. You see that yellow icon there? That means that the Hopper isn't one of our guys. If it was hostile, it would show up as red. Pilot, you have not been given authorization to engage that Hopper. Cease fire. Pilot, you have not been given permission to attack that Hopper. <laughs> Cease fire now. Okay. Und jetzt? so, toggle the scope. Äh, Äh, wie war das nochmal? Oh. Let's just resume our patrol. We'll worry about that hopper later. Komisch, der hat sich nicht gemeldet und nix und äh, da sollte man den auch am besten kaputt machen, oder? Na komm weiter. So, die Mission machen wir auf jeden Fall noch und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. cliff, rookie. We have a patrol to finish. Kein Problem. Wir kommen da schon hoch die Klippe. dürfen jetzt keinen Fehler machen. Are you seeing this? Ja. Is that another hopper? Ja. That's not the same one from before, is it? Oh, die Station ist kaputt. Frank, Frank, we're at the Northeast Refinery and it's on fire. Fire? You mean it's on fire? I mean, it has combusted. It's a blaze. An inferno. I could go on. Don't. Look, we just saw two weird hoppers not long ago. Frank, hör jetzt zu. Wir müssen uns den anderen Hopper schnappen. might be involved in this. Well, nothing new, I suppose. If you see them, tell them to radio in their accidents next time. Frank, you don't understand. It's not an accident, and I don't think those hoppers are our crew. I think they came from pro-extractors. Jess, for the love of... Pro-extractors haven't attacked in, what, five years? Explosions happen at least once a week. It's an accident. We'll send someone to take care of the ah fire. The fire fire is niet zo der Burner aus, ne? <laughs> Auf jeden Fall die Dampfwolken, Rauchwolken nicht. So. Mal schauen, wann der erste Fight kommt. Ja, ich komme. Bleib mal locker. dignity still intact? Well, let's keep moving. I'm getting a call about two trucks in the area that got themselves stuck. We should give them a hand. I know we're technically on security patrol, but this is mostly what we do anyway. Not a lot of combat, but a lot of flat tires. Let's head on over to the location I marked on your radar. That's where the trucks are. convoy T381 requesting assistance? We're coming, we're coming. Let's go see what's holding them up. Oh, good, you're here. Wait, do you hear something? Wait, did those hoppers cause that avalanche? Pilot, for the final time, do not attack the hopper. This one's mine. Get your own hopper. Okay, pilot, you're done. Get back to base. You're Oh. <laughs> okay, ich sollte nicht schießen. Ja, ja. Did those hoppers cause that avalanche? Screw Frank's orders. Come on, we're following these suckers. I've got the one on the left. You take the one on the right. Don't let it get too far or you might lose it. Ich verliere den schon nicht, keine Angst. Na komm, den habe ich doch jetzt, oder? Man, these guys are speedy. Keep up with that hopper. Don't lose them. our base. Damn it, Frank! I knew they were up to no good. Come on, Rookie, we're taking them out. Okay, ich muss, ich muss ein bisschen einsparen. Two to go. It's Okay. So. Wo sind, wo sind die anderen denn noch? Ah, da. Da muss man erstmal runterkommen. Der Laser, der ähm, bringt einen schnell zum Überhitzen. Die Jess soll sich mal um den kümmern. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Komm, komm, komm, komm, komm. Okay. Let's concentrate our fire and wrap this up. Okay, okay, okay. Boah, der ist schnell, ey. job. ja, nur komplett kaputt, aber ansonsten. yes, sir. I cannot believe you two. You couldn't wait until after I'd done my shift to start a war, could you? Here he goes. Look, I told you that those hoppers were shifty from the start. What? Was I not supposed to do my job? Get back to the hangar immediately, both of you. Whatever you say, Frank. Ich sag da mit dem Frank stimmt was nicht. Wie schnell ist die denn da hingekommen, ne? Kriegen wir eine Punktlandung hin? Das wäre jetzt was. Nee. <laughs> Aber immerhin nicht komplett falsch. Okay, Puppe tut ihr nicht mehr. <laughs> been able to provide worthwhile assistance to you in battle. You didn't seem to need my help at all. Perhaps I am now obsolete. So, jetzt repariert mal hier mein Mac. Also bisher muss ich sagen, gefällt mir ganz gut. Auch wirklich, dass man hier so ein bisschen einen kleinen Story-Part hat. Und äh, ja, wie wir sehen, also irgendwas stimmt ja mit dem Frank nicht, denke ich mal. Und das wird wahrscheinlich noch rauskommen. Und man merkt im Spiel halt grafisch auch an, dass es in die Jahre gekommen ist. Das muss man schon sagen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein cooles Game. Und äh, Grafik ist auch nicht alles, besonders in VR ist Grafik nicht alles. Und ähm, Ein Story-Modus hat dem Spiel definitiv gefehlt. Ja. Ja, ein Story-Modus hat dem Game auf jeden Fall gefehlt und äh, ja, ich finde es cool. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Was haltet ihr von dem Story-Modus jetzt hier? Habt ihr das schon getestet oder habt ihr jetzt bisher nur mein Video gesehen? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Und äh, ja, wenn ihr gerne mehr sehen wollt vom Story-Modus, ja, schreibt einfach auch mal in die Kommentare. Dann kann ich eventuell gerne nochmal, ja, von mir aus auch gerne einen Livestream machen. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal ein kleines Video dazu und äh, wenn Bedarf besteht, wenn ihr sagt, boah cool, das gerne mal im Livestream zeigen, dann ja, einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Ja, wenn euch es gefallen hat, gerne jetzt äh, ja, liken und den Abo-Button nicht vergessen. Und äh, ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.